tardaron como más de 300 años en Filipinas. Pues aquí van a ver mucha influencia. Eh, nuestro vocabulario que es el de tagalo, cebuano y chabacano, miles de palabras son del vocabulario de, España. Nuestras costumbres también, como la siesta. Yo todo, casi todos los días, cuando yo no trabajo, tomo la siesta. <laughs> y claro que como somos católicos, 80%, 80 de la población son católicos. El Papa ha estado aquí, salió eh, desde el 15 hasta el 19. El Papa estuvo, ay el Papa <laughs> estuvo aquí y se quedó como cinco días y la gente hasta 6 millones atendieron su música. Okay. So, no hay 6 millones en Medellín, ni siquiera. <laughs> sí, Medellín somos 3 millones más el área 4. Eh, ¿Ustedes son de? Perú y Colombia. Perú y Colombia. También tenía un